هذا زي ما انتم شايفين راح نوريكم طريقة تحميل جي تي اي سان اندرياس بطريقة بسيطة جدا آه، فطبعا راح احط لكم رابط مباشر او راح احولكم آه، للصفحة حقتي على جوجل كروم آه، يعني فيها تحديثات يعني, يعني بس تضغط على اشتراك في القناة حقتي وراح يوديك على الرابط مباشر آه، مباشرة فلا آه، تخطون لا تخطون آه، اشتراك عشان نبغى نوصل خمس مشترك عشان نصير نسوي لكم بثوث في اليوتيوب بس خمسين مشترك يبقى المهم طبعا الطريقة بسيطة جدا الرابط راح تلقوه في الديسكربشن راح تضغطون عليه راح يحولكم على هذه الجهة download آه تضغطون على download على هذا الرابط single games point point com تضغطون عليه 800 ميجا يعني مو شيء كبير يعني مقارنة PC مو شيء كبير اول ما تضغط عليه ويتحمل لك راح يحولك على صفحة آه راح تضغط عليه من التحميلات راح يعطيك صفحة زي كذا اوكي صفحة راح تكون زي كذا اول ما يعطيك هذه الصفحة راح تضغط عليها مرتين تجي على الجي تي اي سان اندرياس اوكي راح يعطيك آه، يعني راح تنتظر شوية تباني بسيطة جدا عشان آه، يعني تعرفون التحميل ما بين التحميل وال يعني فهمت يعني قاعد راح تحمل الاشياء هذه آه، راح تنتظرون شوية على مود ما يتحمل طبعا انا عندي محمله آه طبعا راح تحملون عادي جدا تحميل عادي بعدين راح تجون على ملف اللعبه تضغطون على آه، على اوديو وستريم بعدين تضغطون على هذا وتسووله كوبي اوكي تسووله copy بعدين راح تروحون آه، على الملف اللي انت حاطين فيه حطيته اللعبة فيه حط ملف هنا أه هذه الأشياء وكي تجون على ال audio أه تجون على stream كده click يمين اول ما تضغطون على click يمين راح تنتظرون شوية على ما على مود ما يفتحون لكم آه يعني هذا هذا الشيء تضغطون على هذا على هذا خيار خيار ولا طماطم <laughs> المهم انا بايخ جدا المهم راح تسوون كذا وبس هذا هو الملف تسوى معاكم ولا راح تظهر لكم في سطح المكتب زي كذا في وجه ديفيد بيكهام اوكي آه تضغطون click يمين عليها تضغطون على open تنتظرون شوية كان عندك لو كان عندك PC تقيل راح تأخر شوية بس شوية يعني وفي نهاية الفيديو راح اسوي لكم مفاجأة ب giveaway حلو جدا giveaway جنبي هنا شفتوا منه شوية يب شفت منه طبعا سوالكم مشكلة ان الشاشة ما تبين معاكم تغيرون ملف اللاب آه، تغيرون الملف حقة الصوت آه، عفوا آه، تخرجون من اللعبة عشان يعطيك اللعبة مكتملة كل شي فيه مكتمل و yep هذا اللي كان عندنا فيديو اتمنى تعطوني like subscribe share. ومع السلامة لحظة لحظة مو مع السلامة لحظة لحظة لحظة لحظة ناسف شوية راح تنتظرون معي شوية طبعا آه، اول ما لو آه، لو ما اشتغلت معاكم راح ترجعون الملف الملف هذا الملف آه، اول ما تسوون له copy يعني تجون هنا وتضغطون على هذه مو كلها تقدرون ضغطين على هذه بدون إعادة التشغيل أول ما تسوون إعادة التشغيل أول ما تسوون إعادة التشغيل اللي راح تشتغل معكم بكل بساطة الحين أنا ما سويت إعادة التشغيل قاعد يعطيني هذا الخيار بس لو سويت إعادة تشغيل ما راح يبقى يعطيك هذه الواجهة خلونا نكمل شوي نسولف معاكم على مود ما يطلعونا من آه، اللعبة اوكي شوف كده الحقيقي فيب آه، اتمنى يكون عجبكم الشرح ويكون مبسط لكم طبعا نحاول ابسطه بكل الطرق وكل السبل يعني اتوقع ان ما في شرح ابسط من كذا لو ما فهمتوا كيف اعيد لكم الشرح آه، اذا ما فهمتوا راح اعيد لكم الشرح مب... آه، دقيق بس راح يكون فيديو طويل شويه ابو تسع دقائق ثمان دقائق ف yep خليني اسولف معاكم شويه ابغى اقول لكم اول ما اوصل خمسين مشترك على طول على طول راح اسوي live stream على اليوتيوب yep ونسيت اقول لكم مبروك عيد مبروك العيد آه، تقبلا مني ومنكم الاضحية اضحية العيد طيب آه، ابغاكم تسوون شيء آه، قبل ما راكم شيء شي قبل ما ننهي الفيديو كي راح تجون كده كي راح تروحون على انستغرام آه راح تروحون على الانستغرام اوكي حق جوالكم حق PC المهم تروحون على الانستغرام اوكي آه تروحون على حساب هذا تروحون على هذا الحساب اسمه سهيل ALM سبعة اوكي تشتركون آه، تسوون له follow. و yep. طبعا آه هذا الحساب راح ينباع عشان اشتري بيه حساب لعبة راح نبقى نصور بيها فيديوهات عشان انزلكم اياها في القناة آه yep ان شاء الله يكون الشرح مبسط لكم حق جي تي اي سان اندرياس تبغون نسوي سلسله تختيم جي تي اي سان اندرياس قولوها قولوا آه، اكتبوا لي في ال commentات. اول ما اشوف يعني الناس تبغى آه، هذه السلسله على طول على طول راح اروح وانزلها لكم ويا بهذا اللي كان في عندنا في الفيديو اسمه نسوي like subscribe. زي ما قلت لكم subscribe ضروري عشان نوصل 50 مشترك عشان نسوي لايفات وشير وكومنتات commentات راح تبقى راح تبقى يعني كيف راح افهمك راح تبقى تسوي recommendation لقناة لهذا الفيديو عند ناس اخرين مو مسوين اشتراك فيا هذا اللي كان عنا ومع السلامه Puffin PC, Papi, Minil Zawal.